Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber el bileklerimizi nasıl güçlendiririz? El bileklerimizi güçlendirmek için hangi kas gruplarını nasıl çalışmamız gerekiyor? Bunları öğreneceğiz. İlk egzersizimizde herhangi bir ekipman kullanmayacağız. Egzersizimizi oturarak yapacağız. Gövdemiz dik, omuzlar geride, elleri öne doğru uzatıyorum. Yumruklarımı sıkıyorum. Tek yumruğum yeri gösteriyor, tek yumruğum yana doğru dönüyor. Yavaşça yumruklarımı Çevirdim. Başlangıç pozisyona döndürdüm. Çevirdim. Çevirdim. Yani ikisi de aynı pozisyona birer kez gelecek. Sadece kolum dönüyor. Onun dışında gövdemde herhangi bir hareket yok. Sadece kollarımı yavaşça çevireceğim. 10 tekrar yapmamız bu hareket için yeterli olacaktır. Yumrukları güzelce sık, ve hareketi devam ettir. İkinci egzersizimizde dumbbellları kullanacağız. Ağırlığı çok yüksek olmayan dumbbelllar kullanacağım ben. Dumbbelllar elimizde, avuç uçlarımız tavanı gösterecek şekilde bacaklarımın üzerine ellerimi konumlandırıyorum. Bileğimin olduğu kısım ayağımın dışında kalıyor. Eller düz. Yavaşça dumbbellları aşağı doğru bileklerimi kullanarak bıraktım ve yukarıdan çektim. Bıraktım ve çektim. Gövde hareket etmiyor. Sadece bilekler aşağıdan yukarıya doğru yavaşça geliyor. Yine 10 tekrar bu hareket için yeterli olacaktır. Üçüncü hareketimizde bir önceki hareketin tam tersi şeklinde dumbbellları avuç içlerim yere doğru dönecek şekilde konumlandırıyorum. Ve aynı şekilde elimi bileğim dışarıda kalacak konumda ayaklarımın üzerine doğru aldım. Yavaşça dumbbellları bıraktım. Yukarı doğru bileklerini kullanarak çek ve bırak. Sadece bilekler hareket ediyor. Gövdenin geri kalan kısmı tamamen sabit. 10 tekrar bu hareket içinde yeterli olacaktır. Dördüncü hareketimizde yine dumbbell kullanıyorum. Bu sefer gövdem dik, omuzlar geride, elimi omuz hizasından ileriye doğru uzattım. Avuç içim yana doğru dönüyor, dumbbell'ın uçları yukarıya ve aşağı gösterecek. Kolum hareket etmiyor ve yine sadece bileğim yavaşça aşağı doğru düştü ve yukarı doğru çekti bırakıyorsun ve uzatıyorsun. Omuzda herhangi bir hareket yok. Kol tamamen sabit. Sadece bilek yukarı ve aşağı doğru yavaşça hareket ediyor. Yine 10 tekrar bu hareket için de yeterli olacaktır. Beşinci ve son hareketimizde ben şöyle sıkıştırdığım bir tane direnç bandını kullanacağım. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Bunun yerine farklı olarak patlamış bir tenis topu ya da yumuşak sünger topları ya da herhangi bir süngeri kullanabilirsiniz. Hareketimizi yapmak için elimizi yine ileri doğru uzatıyoruz. Ekipmanımız avcumuzun içinde kalacak. Hafifçe kavruyorum. Avuç içim yine yan tarafı gösterecek. Kolum sabit. Yavaşça sıktım ve bırak. Sık ve bırak. Yine 10 tekrar bu hareket içinde yeterli bir tekrar sayısı olacaktır. Bugün sizlerle beraber el bileğimizi destekleyen kas gruplarının nasıl çalıştırılması gerektiğini öğrendik. Bu hareketleri rehabilitasyon süreçlerinize dahil edebilirsiniz. Rehabilitasyon süreçlerinde bu hareketleri yapmanız size fayda sağlayacaktır. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz ve bana destek olmak için abone olmak isterseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi antrenmanlar, hoşçakalın.